在我们两个车都有问题，我们的 TT 已经在四 S 店，现在把另外一个送过去。啊，给安，给安，给安，给安。哎呀，o t t 这个车。 Das ist ist, der Abgaskühler Band. Band wir haben mehr mehr schon 这叫 up gas cooler 的问题。TT 我们已经开了十一万公里多，所以没有很大的问题，所以可以啊。这个车真的好。这个奔驰我们开了已经七万公里，也没有很大的问题。但是现在这个 Getriebe Ich glaube jetzt ist das ganze ähm, Steuergerät vom Getriebe voller Öl und deswegen schaltet er nicht mehr richtig und funktioniert nicht mehr richtig. 所以，如果一天不开这辆车，电池满了， <tsk> 很麻烦。摄像头，我真的爱你。还有我的老婆，现在很想开新车，所以可能我们就买个新的车吧。但是到现在，我也不知道买什么车，电动车。 柴油车、汽油车，所以今天看一看电动车怎么样。Ersatzwagen，嘿，这是你的备用车。 kurz gewartet. Então, Mama. Então, Mama. Steht wahr.

不超过四万欧，你可以得到九千块钱，听起来怎么样？是这打八折吗？算是对呀，八折不错吧？今天带你试试电动车。要不要尝一口？ 哇，好冷！ <laughs> 你们以前花了六万欧买一辆车吗？你们觉得便宜？太贵了！太贵了！哎，你们在中国是不是只买新车？所以六万是便宜的吧？正常。哎，快到了，快到了！我好紧张，你呢？还行。还行。 今天我们要试的车是 Tesla Model Y Performance，市场售价五万八千欧元。我们给你吗？我们的车现在还不在，我们就等一等吧。啊，请进。哎哎哎，来来来来，我开我开我开我开，出去快快。 你知道这辆车有多少马力？三百，三百。先看一看。Sport，natürlich Sportmodus ganz klar hier. Beschleunigung lässt sich nur Sport. Natürlich Sport. 现在开车比较运动，对吧？你觉得里面的风格怎么样？嗯，还行吧，挺简约的。 So hm? space-mäßig. Space-mäßig? Sehr aufgeräumt. Oder? <laughs> Alter Scheiß. Oh, <laughs> Aber, und Leige. Ciao, ciao, ciao. 我放一个纸币，遮上。 <laughs> 我加速，你必须抓它，好吗？我不行，这太可怕了。无手，无手，小春春，直接飞到我脸上了。你试试吧。Are you ready? No. 你不我放呀？ <laughs> 你不是要放？不行。一二三。 我不，我，这又头疼，我也头疼。天哪！一遍，再来一遍。天。来一遍。我不要放，我就看它飞起来。我须放，我须放。就不可能！一、二、三，三、三、三、三。哦。 真的好牛逼嘛！哎呀妈呀，这个车太快了，太快了，真的是起飞了已经。哦，哇！不是我晕车。我。那你觉得现在是多少马力？五百。三百够吗？五百。呃，三百肯定不够。嗯，五百多。 <laughs> 哎哎，这是啥？ 哎呀妈呀，哎呀妈呀！这个车太恐怖了，真的是。Autopilot? <laughs> Ja. Da. Sprunghalle? Das fährt er ganz alleine. Da. 但是你的手是要放在那上面是吧？Äh, muss nicht unbedingt. Geht auch ohne, aber der meldet dann gleich, dass ich die Hände wieder ran und so. Aber oh. fährt alleine. Leicht drehen, okay. 吧。我没在睡觉啊！好，好我我在我在。仔细看，你看。那我们正在问你们路上的人，要不要感觉特斯拉摩托车的好闻？哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好！系好安全带，就是后座来坐。对。你们坐过特斯拉吗？ <laughs> 没坐过，没坐过。你们有 f u s i o n 吗？ 来，咦咦，哇，绝！感觉怎么样？哇，这个这个推背感，我靠！So cool，Thanks。你好，你好，你好你好。你你叫什么名字？我叫易宏伟。易宏伟，好。对。你试过电动车吗？我没有试过。哦，对，这是我。 第啊，应该啊，我其实之前坐过一次，但应该坐前排是第一次哦。对，你中文说的很好。哦，哪里哪里哪里？你你有没有 feel 帅？什么 feel 帅？有有有有有，真的吗？对，真的。哇！哈哈哈哈哈哈！再见。拜拜拜拜。Ich fand den Performance, der ist zu krass einfach, der ist zu heftig. Ja, was habe ich dir erzählt? Brutal. Genau das habe ich dir erzählt. Genau das hast du mir erzählt. Also, wenn du in Augsburg bist, äh, dann bin ich gerne öfters dabei fahren. okay. <laughs> Guck mal, die stehen alle noch an der Ampel. <laughs> RS. <laughs> Ah, das auch noch ein RS. Das ist oh, RS3 oder RS1. Oh. No chance, du. Keine Chance. Aber der Sound ist schon geil. Guck mal, der Sound ist schon richtig geil. Das <laughs> oh, ist halt mega hm, oh 声音。我觉得声音还是蛮重要。嗯，我也觉得。买不买？ 不买 <laughs> 会吐的。买不买？买。值不值？